Allô Allô Allô Allô, tu m'entends Ouais. Écoute, euh, T'en es où toi Parce que nous, euh, ils sont de plus en plus pressés, et on est prêt à partir quasiment. Ok, écoute, j'ai un dernier point à faire, j'en ai vraiment besoin. Euh, de toute façon, ça serait vraiment une connerie de partir sans, donc euh, essaie de voir si tu peux les retenir. Écoute, je vais faire mon possible, mais vraiment, bouge-toi, bouge-toi Ok, ok. Bon, attendez-moi, hein. vite que prévu. Oh merde